¿vale? Sí, Ah, ja està gravant. vale, jo volia explicar una mica dues experiències diferents sobre com he conviscut jo amb la interculturalitat. Fa aproximadament eh, 5 anys, vaig estar 3 anys de monitora en el Casal dels Infants i d'alguna manera amb joves, entre 12, 11 i 13 anys, eh, clar, el meu rol com a monitora allà és, és molt, és molt perpetu per ells que per cada dues setmanes es trobin aquest rol, no? aquest rol que es va substituint amb altres monitors. Llavors, a no sé que puguis experimentar amb ells eh, bueno, les colònies, el casal d'estiu, eh, durant, una, eh, durant bueno, una experiència llarga, es fa com molt difícil per ells no? rebre't com, un, com una persona que sabran amb la que es poden identificar i d'entrada, partint d'això, que puguin empatitzar amb tu d'una manera molt més, com dèiem, no sé, intercultural, no? I que sigui real aquesta interculturalitat. En canvi, jo, per exemple, després, d'un un projecte de teatre fòrum en què jo estava implicada com a participant, a més de mediadora, eh, aquesta experiència, que era de caps de setmana, però perpetuada en dos mesos, no?, seguida, doncs, hòstia, la, la diferència per mi va ser, va ser abismal perquè jo ho vaig viure molt més com una situació real d'assumir una interculturalitat que és, és eficient dins meu, al mateix temps que és, bueno, que és recíproc, no? que per mi era tan vital com per l'altra persona viure un mateix moment, un, un moment cultural que s'està compartint en aquell moment, tenint en compte o no els bagatges que ja portem, però que sobretot no, s'està compartint un espai i s'està creant un vincle. I aquell vincle bueno, és, és per mi molt més vital i molt més interculturalitat perquè t'apropa la persona des d'una mateixa experiència compartida. Cosa que amb els nens, encara que ho pots més o menys viure ja que dinamitzes i complicat tenint en compte bueno, aquesta separació de rol, no? que es marcava molt més doncs, per aquesta separació tant d'edat, tant de situació bueno, de néixer en un altre país, de ser d'una cultura diferent i de eh, no centrar-te no? dins d'un context eh, on passes una, una experiència no? eh, d'una setmana sencera, bueno, de, que sigui seguida. No? Ah. I, bueno, crec que són dues visions de viure la interculturalitat i que la segona implica molta més eh, convivència per entendre i per, o sigui, per realment empatitzar amb el que crec que és la interculturalitat, per després també difondre interculturalitat i fer entendre aquest concepte a la gent que no ho ha experimentat o que, o que vol saber. si ho vius, i jo et dic en una experiència llarga, de de mesos i del dia a dia, això realment et farà entendre el que és la interculturalitat, perquè no cal anar al país d'origen. Moltes vegades és entendre't no? amb aquella persona des dels temes més banals i des de les experiències més quotidianes, però que comparteixes coses en comú i l'espai en comú i, i bueno, com tot, tota aquesta fluidesa humana no? doncs mm-hmm. provoca que ens apropem els uns als altres.